So hey what's up guys welcome back to the video so guys आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं फ्री फायर के हर एक प्लेयर का फर्स्ट डे तो, तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फ्री फायर का जब कोई न्यू प्लेयर फ्री फायर को डाउनलोड करता है तो उसके बाद उसका फ्री फायर के अंदर दिन कैसे जाता है और अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ तो आप लोग बस वीडियो को एंजॉय करो आप लोग एक बार वीडियो देखोगे तो पूरी देखे बगैर रह नहीं पाओगे क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को जो दिखाने वाला हो ना आप लोगों को अपना पुराने दिन याद आ जाएंगे जब आप लोगों ने फ्री फायर को पहले दिन डाउनलोड करा था तो आप आप लोगों ने फ्री फायर के अंदर क्या क्या करा था और आप लोगों को कितना मजा आया था वही सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2017 के एक प्लेयर का फर्स्ट डे देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो उस टाइम में हमारा जो फ्री फायर था कितना अलग था मैं ये बात मानता हूँ हमारा जो टू का फ्री फायर था चाहे उसके ग्राफिक्स कितने भी खराब थे उसमें कितने भी बग्स ग्लिचेस थे लेकिन हमारा जो टू का फ्री फायर था वो सबसे बेस्ट था हाँ। पहली बार जब हम लोग लॉबी में आते हैं तो सामने जो बंदे खड़े होते हैं हम लोग उसको फिर से मारने की कोशिश करते हैं हम लोग सोचते हैं हमारा जो मैच है वो शुरू हो चुका है हम यहीं पर बंदों को मार देंगे पर जब बहुत देर तक मारने के बाद भी बंदे नहीं मरते हैं तो हमें पता चलता है भाई ये तो वेटिंग लॉबी है और धोखे से भी अगर किसी बंदे के पास हमें गन की स्किन दिख जाए और वो बंदा लॉबी के अंदर गन ले आता था तो भाई उससे ऐसा भागते थे कहीं मुझे लॉबी के अंदर मारने थे भाई ये तो पक्का हैकर ये लॉबी के अंदर लेके कैसे आ गया क्योंकि उस टाइम में हमारे पूरे फ्री फायर में सिर्फ एक या दो गन स्किन थी पहले का जो फ्री फायर था सच्ची में बहुत ही ज़्यादा फेयर था उस टाइम पे ना तो गनी स्किन होती थी ना ही कोई करेक्टर होता था हम सभी लोग एडम या फिर ईव लेकर खेलते थे उस टाइम पे हमारे पास ड्रेस तो होती नहीं थी तो हम लोग पता है शो ऑफ किससे करते थे हम लोग दिखाते थे भाई ये देख मैंने गोल्ड रॉयल की ड्रेस निकाल ली ये देख मैंने फॉर्ड निकाल लिया ये देख मैंने कैली कैरेक्टर भी निकाल लिया और ये सब चीज़ें उस टाइम पर भी फ्री थी बस हम लोग इन चीज़ों को लेते थे और शो ऑफ करते थे धोखे से भी अगर हमें गेम के अंदर मिगोल या फिर क्ला कैरेक्टर दिख जाया करता था भाई उससे तो ऐसे भागते थे सच्ची में सबसे ज्यादा प्रो हम उसे मानते थे उस टाइम पे हमें hip hop bundle Sakura bundle ये सब बंडल तो अच्छे लगते नहीं थे उस टाइम पे जो हमें सबसे ज्यादा रेयर बंडल लगता था वो था स्कलमास बंडल और जोकर बंडल उसको देखने बाद भाई ऐसा डरते थे ना हम लोग हम सोचते थे यार सबसे प्रो प्लेयर तो यही है इसको तो मैं कभी मार ही नहीं सकता तो पहली बार जब हम लोग प्लेन में यहाँ पर जाते हैं तो हम लोग उसमें से इजेक्ट करते हैं और नीचे तरफ हम लोग सोचते थे भाई कौन सी जगह जाऊँ क्योंकि यार हमें पहले तो मैप का कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ मिली तो जहाँ भी हमारा मन करता है हम लोग बस वही कूद जाते हैं और अपने कैरेक्टर को देखते रहते हैं भाई ये एडम कितना सुंदर लग रहा है <laughs> प्यारी समझ गई <laughs> इतनी मेहनत करने के बाद हम लोगों से फाइनली जो पैराशूट होता है वो ओपन हो जाता है अब हम लोगों को ये तो पता नहीं होता है कि जॉयस्टिक से अगर जाएंगे तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे हम लोग ऐसी हल्के हल्के पहुंचते रहते हैं और किसी टावर पर कूद जाते हैं या तो किसी घर की छत पर कूद जाते हैं छत पर कूदने के बाद हम लोग सीढ़ी से नीचे नहीं आते थे हम लोग वहाँ से डायरेक्टली जंप कर देते और फिर सोचते थे यार ये पावर हमारी कम कैसे हो गई पक्का कोई हैकर मार गया होगा मुझे सच्ची में सेफ जोन वाली बात सोचकर तो मुझे अभी तक हंसी आती है जब मैं पहले फ्री फायर खेलता था तो उस टाइम पे यार जब सेफ जोन सामने से आ रहा होता था तो मैं जाकर किसी घर के अंदर छुप जाता था मुझे लगता था पक्का का कोई ये राक्षस आ गया गेम के अंदर और उसके बाद जब सेफ जोन की वजह से हम लोग मर जाया करते थे तो उसके बाद हम लोग सोचते थे यार हमें तो किसी ने मारा भी नहीं ना किसी ने गोली चलाई फिर भी यार हम लोग मर कैसे गए पक्का ये गेम खराब है इस गेम में हैकर और पहले के टाइम में हम लोग गन के बारे में तो कुछ पता नहीं होता था कौन सी गन लॉन्ग रेंज की है कौन सी शॉर्ट रेंज की है हम लोग सोचते थे सबसे अच्छी गन बस वही है जिससे हमें सामने वाला एनिमो मार के गए और जो भी गन लेके हम लोग खेलते थे और उसके बाद अगर हम लोग गेम हार जाया करते थे तो हम लोग सोचते थे यार ये क्या ये तो बेकार गन है इसमें तो डैमेज ही नहीं है ना एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है तो हम लोग उस गन को आज के बाद कभी नहीं चला चलाते थे फिर बाद में जाकर पता चला गन में कमी नहीं थी कमी हम लोगों में थी टू थाउजेंड में कहा गन होगी बात कर रहा हूँ उस टाइम पे हम लोगों को गने थोड़ी चाहिए थी गेम के अंदर हमें तो गेम के अंदर बस चाहिए थी गाड़िया हमें चाहिए था मॉन्स्टर ट्रैक हमें चाहिए थी कार या फिर हमें चाहिए थी जी उस टाइम पे ये गेम हमारे लिए फ्री फायर नहीं था ये गेम हमारे लिए कार रेसिंग गेम था क्योंकि हमें तो गेम के अंदर बस कार चलानी थी जैसे तैसे करके कार चलाने के बाद जब हमारा पूरा मन भर जाया करता था तो हम लोग सोचते थे चलो सामने वाले बंदे हैं उनको भी थोड़ा मार के देख लेते हैं एक गोली चलाते थे उसके बाद इतना डर जाया करते थे कि वहां से या तो भाग जाया करते थे या फिर उस बंद बंदे के हाथों मर जाया करते थे और अभी जो न्यू फ्री फायर के प्लेयर्स हैं वो लोग बोलेंगे यार पहले का फ्री फायर तो बेकार था उसमें ग्राफिक भी अच्छे नहीं थे अभी का फ्री फायर ज्यादा अच्छा है लेकिन आप लोग किसी फ्री फायर के पुराने प्लेयर से पूछना हमारा जो टू का फ्री फायर था वो हमारे लिए सिर्फ एक गेम नहीं था वो हमारे लिए सब कुछ था पहले जब किसी भी चीज का डिप्रेशन या टेंशन हुआ करता था तो हम लोग बस फ्री फायर खोलते थे एक दो गेम खेलते थे और सारा टेंशन दूर हो जाया करता था लेकिन अभी का फ्री फायर आप लोग देख लो आप लोग जैसे फ्री फायर खोलते हो चार पाँच तो आप लोग इवेंट देखने को मिल जाएंगे तो यार इस चीज का और टेंशन हो जाता है यार इस बंडल को मैं कैसे निकालू निकालू मेरे पास तो डायमंड ही नहीं है और हम लोग सोचते हैं अगर ये बंडल मैं नहीं निकालूंगा कोई मुझे अपने ग्रुप में नहीं लेगा सब लोग नूब बोलेंगे और अगर मैं गन स्किन या फिर कैरेक्टर नहीं लूंगा तो मैं गेम को जीत कैसे पाऊंगा क्योंकि गेम तो अभी पूरा पे टू विन हो चुका है इन चीज़ों की वजह से और ज़्यादा टेंशन हो जाती है और कुछ बच्चों को जब पैसे नहीं मिलते हैं या तो वो लोग अपने घर पर चोरी कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं सच्ची में यार ये चीज़ें जब मैं सुनता हूँ ना इतना बुरा लगता है क्योंकि ये चीज़ एक बार नहीं बहुत बार हो चुकी है मतलब लिटरली यार एक गेम के पीछे कुछ बंदे अपनी यार जान गवा देते हैं लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हाँ मैं मानता हूँ जो न्यू प्लेयर्स होते हैं ना फ्री फायर में उनको को फ्री फायर का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ होता है खेलने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है हाँ यार हम लोग भी पहले ऐसे ही थे हम लोग भी बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे लेकिन गाइज ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितने भी फ्री फायर के पुराने प्लेयर्स हैं ना उन लोगों ने कभी भी फ्री फायर में आप चोरी करके पैसे नहीं लगाए होंगे हम लोगों को पहले से ऐसी आदत पड़ चुकी थी ना पहले हम लोग टॉपअप नहीं करते थे अगर आप लोग भी टॉपअप करना छोड़ दोगे ना तो फिर आप लोगों को टॉपअप करने का मन भी नहीं करेगा और अगर इंडियन सर्वर के सभी बंदे टॉपअप करना छोड़ देंगे तो आप लोगों को पता नहीं है इंडियन सर्वर में इंजलिक पैंट हमारा hip hop bundle criminal bundle ये सभी चीज़ें वापस आ जाएंगी जाएंगे और हम लोगों को फ्री में मिल जाएंगे क्योंकि गरीना तो एक कंपनी है उसको जो बिजनेस करना है अगर वो लॉस में जा रहा होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि गेम का रेयर बंडल है या कुछ है वो हमें वापस लौटा देगा उनको तो अपने गेम को सिर्फ ऊपर लेके जाना है बट ये चीज कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता इसके लिए हम सबको साथ में जुड़ना पड़ेगा तो गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेलाइकन कॉल पर सेट कर दो और आगे अगर आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और एम रखते हैं आज की वीडियो का पचास हजार लाइक पचास हजार लाइक तो आप लोग एक झटके में आसानी से कंप्लीट करा सकते हो तो आपके हाथ में है अगर आप लोग लाइक करना चाहते हो तो प्लीज लाइक कर देना मैं आप लोगों को लाइक करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तब ही लाइक करना तो अभी तो हमने बात कर ली फ्री फायर के पास्ट के बारे में तो अभी हम कुछ बात कर लेते हैं फ्री फायर का फ्यूचर कैसा हो सकता है क्योंकि आप लोग पता ही अभी फ्री फायर कितना ज्यादा वर्क कर रहा है अपने गेम पे और कितना ज्यादा पे टू विन बनता जा रहा है तो चलो पे टू विन को थोड़ा हम साइड में रखते हैं अभी हम बात कर लेते हैं ग्राफिक्स और रियलिस्टिक में हमारा फ्री फायर कैसा हो सकता है यहाँ पर देख सकते हो डोरे की टाइम मशीन से मैं आ चुका हूँ हमारे फ्री फायर के फ्यूचर में एंड यहाँ पर आप लोग देखो फ्री फायर का फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ आप लॉबी देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा थ्री हो चुकी है अब कमेंट्स में ये मत बोलना भाई ये कौन सा गेम है जल्दी से इस वीडियो को कम्प्लीट कराओ पचास हज़ार लाइक फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ये मैंने कैसे करा तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी लॉबी देख लेते हैं भाई लॉबी कितनी ज़्यादा खतरनाक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है एंड ग्राफिक देखो भाई एकदम पूरे फोर के ग्राफिक्स है यहाँ पर ओ भाई ये क्या है सो गाइज यहाँ पर हमारा जो गेम होता है वो स्टार्ट हो चुका है हम प्लेन में आगे तरफ जा रहे हैं और एक मिनट ये चट्टान यहाँ पर भाई आ कैसे गई हमारे बरमुडा में तो कोई भी पहाड़ नहीं है तो यहाँ पर आया कैसे भाई कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में तो यार जल्दी से हम लोग नीचे उतरते हैं और यार ये क्या इतनी देर से मैं नीचे उतरे जा रहा हूँ भाई नीचे जा ही नहीं पा रहा हूँ लगता है मैप को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया इन लोगों ने चलो जब तक हम लोग नीचे उतर रहे हैं तब तक हम बात कर लेते कुछ नो टॉप अप के बारे में तो गाइज मैं आप लोगों को समझा रहा था कि आप लोगों को घर से चोरी करके टॉप अप नहीं करना चाहिए टॉप अप के चक्कर में अपने पैसे वेस्ट भी नहीं करना चाहिए तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ टॉप अप करने का कोई भी ऐप या फिर ऐसा वेबसाइट नहीं है मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग बताता हूँ सबसे आसान तरीका डायमंड खरीदने का क्या है और ये चीज़ को टॉपअप में ही नहीं आप लोग और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो ए छोड़ छोड़ मेरा पैर मम्मी दिला दो ना ए छोड़ बोला ना मैक्सी फट जाएगी मेरी दिला दो ना मम्मी और हाँ ये बस मजाक के लिए था कोई ट्राई मत करना से वरना कुछ ऐसा हो सकता है ओके <laughs> okay, थोड़ा ज्यादा हो गया सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम क्लॉक टावर पे आ चुके हैं भाई क्लॉक टावर तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है लेकिन ग्राफिक भाई बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है यहाँ पे चलो सामने की तरफ देखते यार कोई बंदा था उसको मार तो दिया है एंड यहाँ पर देखो इसकी बॉडी थी पड़ी हुई है जैसे मैं इसे पैर मारता हूँ तो ये पूरी इसकी बॉडी हिल रही है भाई मतलब कितना रियलिस्टिक हो चुका है ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये तो एक छोटा सा पार्ट है इसका मेरे पास पूरा फुल वीडियो पड़ा हुआ है तो वो तो आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा तो सोचो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लाऊँ तो वो डालूंगा जब इस वीडियो पर आएंगे गाइस पचास लाइक तो देखते कितनी जल्दी आप लोग इसे कंप्लीट करा देते एक और चीज़ मुझे पता चली लगी है तुम लोग यार वीडियो को रोजाना देख रहे हो भाई और वीडियो को लाइक भी करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा हो भाई सब्सक्राइब के बटन के साथ क्या दुश्मनी है रही तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई लोग जिसने भी अभी तक नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो और बेलाइकन कॉल पर सेट कर लो इसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी आज ऐसे क्यों बोल रहा हूँ चलो इस बात को छोड़ो तुम लोग गेम एंजॉय करो तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो बंदा है उसने मार दिया भाई यार ये ग्राफिक है ना सच्ची में बहुत खतरनाक लग रहा है अगर हमारे फ्री फायर में सच्ची में ऐसे होगा ना ग्राफिक तो भाई गेम में अलग ही मजा आएगा तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं आई होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो कैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलता तुम लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय